بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا وخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والشهادة هو الرحمن الرحيم القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يشركون